Ich sag's nicht noch einmal. Los. Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Ich will Henry, ich will Gulag. Survive and you can redeploy. one you win, you earn redeployment. You lose, you're done. Ah! Schnell, Stadt! Ich werde dich einfach fertig machen. Ah, friss du Hurensohn! Ja, ich drück auf Feuer! Uah! Uah! Der, der, der Escape-Knopf fehlt. Der Escape-Knopf. Wo ist der? Wo ist der Escape-Knopf? Ich will... Wo ist der? Wo ist der? Warum ich nicht äh, So. Es lädt. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Wenn es lädt, dann muss meine da so lange warten. Ich will nicht warten. Ich will jetzt auf den Leben. All right, that's enough fucking about. Now we do this for real. Positive thinking. Einfach positiv denken. Gleich geht's los. Ich brauche keine Hilfe und Support. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. Der Haarknopf als Enterknopf. Es lädt. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Wenn es lädt, dann muss man immer so